Egunon, hasier naiz eta mentxen lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Taldean egiten dugu lan, ideak partekatu eta abian jartzen ditugu. Lanak ordutegiak antolatzen ditugu. Gainera lan honetan etengabeko ikaskuntza da. Beno, iritsi naiz. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda handa bat daukat altxasun. Eta zuk ere, komertzientea izan nahi duzu? Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, Ekin, planifikatu, hasi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu, zuere merkatari izan zaitezke. Bizitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratsa ematen lagunduko dizugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.